guys good morning good morning good morning welcome welcome welcome to this new episode of our vlog welcome again to Bayouth episode so far guys yeah so far dying How how's your feeling? How do you feel? Actually, oh, Tama ba? How do you uh, feel? I feel uh, relaxed, refreshed. Thank uh-huh. you so uh-huh. much for last sa ano sleepover. Na-enjoy oh ako. I enjoyed a lot. The tours, yeah. the accommodations. Of course, a friend. Shout out pala sa kay friend. Who's friend? Friend. Yung may... Jenna. Jenna. Hello, ma'am. Ma, ah, ano Madam. Madam. Thank you so much. Ha, na-enjoy ako. <laughs> Sobra. Nahilo ako sa sugpo na kinain ko. Yeah. If, mm Makikita niyo yun sa ano. If nakita niyo sa ano, sa last video na na-post namin. Ganon. Nag, ano kami, a day off in our life. Ganon. Yes. So wala kami nagawa, gumala, kumain, nagsugpo, which we enjoy it. Mm, sobra. Diba? Sobra. Mm. So guys, in today's episode, alam mo na. Yes, mapaprank call kami sa mga kilala namin, sa mga close friend. Magkunwari kami. Yeah, syempre, idea Whatever. ko yon. <laughs> And yeah. we're really sorry guys ha. We apologize if maingay, ganon. Kasi nga, may construction site po kami. Chika. ano, nagpa, di ba yung renovation? Ano? Nag ano? Pa-renovate? Ay, wala. yeah. Alam mo ah. Oo, nagpa-repair na lang. Ang hirap, mm. ang renovate. So, nagpa-repair si Madam. Yes, Oo, so na timing talaga. Pero in fairness, ang ganda ng bahay uh, later, uh, pwede mo na ipakita yung mga interior design. Sarah. <laughs> But again, welcome to our humble abode. Thank you so much. Gusto kong bumalik dito ulit. Ah? Self-invite? Ay, ano? Sabi, di ba kayo invite? Ay, Diyos Oo, pwede naman yan, di ba? Yung surprise na lang kita. Ah, oh my ano God. Din, parang ah, tawag dyan. Um, Ano? Surprise ah, visit. <laughs> Oh, yes. But going back, guys, heto na. Let's go. Let's start. So, sinong mauna for doing this? Rank call. Ikaw. Ako? Oo. oo. Wala, hindi pa ako nakapag-prepare. May Actually, ano may mga tinawagan ako. Ang atitik tinawagan, may nag-shot ako sa mm-hmm. kanila. Parang nagpaano na ako, pa-impress na, die, die, sa mga friends ko. Mm-hmm. Tapos, may isa, nagsabi, op, ano to, mga Ilonggo friends ko. And then, die, nag-reply ako, are you busy? Can I call? Pero, dahil nag-offline agad. Oh my God, oh. offline. Di na Let's see, may tinatawagan ako. Ito ah, mm-hmm. siya. Ito siya, oh. Ayan. Darn! Nag-offline! Akala niya mamutang ako. ano to? Wala akong matawagan. So wala tayong mabiktima today. Ang hirap! Hmm. Hindi naman tayo makapag-prepare na ito. Diyos ko, tulog na yata ang halos lahat. Feeling mo? Check ko muna ang messenger. Eto. Kasi ah. actually, hindi ako mahilig mag, ano, ng number. Eto, try ko to ha. Yung isa, tatawagan ko. Tingnan Okay, natin so. kung safe siya. Eto siya. Oh. Ganda, di ba? Mm-hmm. Ring. Ah, ito! Si again. Hel- Hello? Hello? Bakit, Day? Day, asan ka, Day? Asan ka today? Sa bahay. Kasama mo si Jeff? Ha? Kasama mo si Jeff? Oo. Hala, Dai. I have a problem. May chika ako sa'yo, Dai. Bro, andyan si Jeff. Ha? Andyan, andyan ngayon si Jeff, kasama mo. Oo, dai, i-silent mo muna to dai. huwag kang maingay. May sasabihin ako sa iyo, huwag kang maingay. Oo. Oo. Narinig to ni Jeff, hindi? Ano dahil? Narinig to ni Jeff, hindi? Hindi. Nasa baba nga. Ah, okay. Sige. Hatid kita, hatid kita, hatid kita kay Nono. Ay, bongga. Promise chika ako sa iyo, dai, ha? Ligo. Day, makasama kayo ni Jeff kahapon? Ha? Makasama ba kayo ni Jeff kahapon? Ha? Makasama kami ni Jeff kailan? Kahapon? Kailan? Makasama ba kayo ni Jeff kahapon? Hindi. Hindi. Yun nga, Dai, Diyos ko. Hindi. Di ba nag-DV ako kahapon? Oo. Oh. Nakita ko, Dai, si Jeff. kasama? Diyos ko, Day. Murat, Day. Nakaangkas sa motor. Tapos? Ewan ko, Day. Bet yung babae, Day. Mas sexy sa'yo, Day. Oo. Na-stress ka na? Saan? Saan mo na sa DV nga, na-stress ka. <laughs> dahil sorry, hindi ko kaya dahil. Nag nagpa-prank call ako dahil <laughs> sorry, hindi ko kaya. <laughs> Butang ina ka dahil. Hindi ko kaya, konsensya ako dahil na-imagine ko yung self mo. Nakita ka daw niya kahapon. Nasa Diyos ko na pasensya, Dai. Diyos ko, hindi, <clears throat> eh, sorry na napaprank call ako, Dai. Diyos ko. Parang hindi, ko, hindi kita kayang i-hurt para kay Jal. <laughs> Sino kasama ka po? <laughs> Wala, nagtanong talaga siya. Oh. <laughs> Bakla! Nagpa-vlog kami ngayon. Nagpa-vlog kami ngayon na na-stress ako dahil di ko imagine yung self mo. Para na naman yun sa YouTube, YouTube mo. Hi! Siyempre, alam mo naman, Dai, bet ko si Jeff, Dai. For giving a chance, Dai. Malay mo, chika lang. Sige, Dai, thank you so much. Bye-bye, thank you. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Chika. Okay. Gaya-gaya. So, Diyos ko. uh, <laughs> oh, si, tatawagan kong penny ko from Iloilo. Uy, sinagot. Ay, naka ano? Ay, oh, she's in another call. Oh, baka katawagan niya si Carla. Ha, Diyos ko, baka katawagan niya, tapos gano'n. Oo, ang taho. ano <laughs> mo yan, Dai? Oo, ano ba yan? Maghanap tayo. So, <laughs> shout out pala kay Ading, friend. Thank you so much sa support. Tapos try natin sa TL. Go! Kasi may pasok siya. Supervisor so, mo ngayon? Oo. So, hindi. May pasok kagabi. So, mas uh. Ah. tulog siya. Yung siya online. Try ko ulit. Uh. Ah. Natin. Ay, hirap. Wala akong number kasi. hmm. <laughs> Bahala. So, kaya tatawagan ko next. So, isip na rin ako. Mm -mm. Ah. Shoutout muna, be. Yeah. At saka na pa ni Bajaw, Brandon. Thank you so much sa support. Sa kay Darwin, ma. Darwin na ex mo? Ex? Hindi ex. Ngayon kami. Oh? Kami ngayon. Oo, sa online. <laughs> Peace. Uh -uh. Sina? So, hmm. Ano na lang. Mm, ano si TL? Offline. Tawagan ko nga ito. Oh my God. Ba't wala Sige, try ko itong isa kong friend. Go. By the way, shout out pala sa Luis Sinagaan sa Iloilo. Okay. The best Sinagaan in town. Namimiss ko na kayo sa mga friend ko dyan. Sa kay Mads Julie, hi! Sa kay Madam Ting Ting, hello, na-miss na kita. Hi! Visit ako dyan, five week. Wow, next if year. madali. oh, next year, oo. Ito na! Hopefully, sumagot siya. Ang dami naman mga ano. Dami. Buti ka pa. Wala talaga akong mga friend-friend dito. Charot. May parang anong ginagrin. Ayan. Hello? Hello? Dai! Ano? Di ka subong? Ay, siyempre, agi katulog ko limpi. Oh my God, sorry, Dai. Kinanglan ko lang kin-emergency today. Ah, Ari ko sa may airport, si Iloilo. Te. Eh. Wala ko masakyan pa uli, Dai. Ah, wala ako. Ah. Ang buta, ah, hindi magsakay ka na ako ng mga, ano, shuttle. Din ko madiretsyo ka Joday. Kung tapos sa Iloilo City, ano, Ano? i-chatsang just na. Tapos? Chatsang just na, masenda ka nimo ka mga lista dyan. Tapos kung diin ko maadto, kay hindi ako papagwaon sa airport. Oo, gani, um, isend dyan si Mon, just na tanan. Din pwede sugaton mo ko hindi. Kay madiretsyo na lang ko sa uma. VA. Nga ah. Tiya, ating kaya na sign nga umahaw. Ako na yung sugatin mo, yatay. Tsaka, ang arte mo naman. Kaga, hindi ko di private sugat, ah. LCU. Tsaka, ang arte. Na-stress ako. Oo. Hindi, pagi ko masugat. Hindi ka rin pwede private, gi. Hindi, pwede mo makontakon ah. si ano, dong Jessner. Nakata-internet. Buay, eh. Oh, ano Kontakon mo? ding kagi nga mo nga ano ha o tiningimo nga kibuta nga address. Ano? Sa may Mina? Di sa Mina, LGU, kita dapat yung imo. Di pwede pa na maislan? Wala ko yung kabalong, hindi na maislan mo ko tasa na eh. Pero dahil what if, di ko wala COVID, sugatod mo man ko dai Hindi ka ni Pwede, agit private! Hindi ko po sa airport, ah! Di kung wala, di COVID, subong dahil sugatan mo man ko sa airport. Nga ano, wala COVID nga ano. Sugaton niya, eh. mo, eh, eh. magid ka? Mm -mm. Oh my God, thank you so much, Darn, appreciate it. Gaga. Ah, di ko sa Manila. di ko prank call, kasubong dahil. Mga vlog, so, in store mo, dahil. Well, in fairness, happy ko at sa care, kamagalit sa ako, no? <laughs> Sige na, bye-bye. <laughs> Thank you, bye-bye! Bye naman. Oh, ayun nag si Bakla. In fairness, tayo naman hindi. Man ko tayo, no? In fairness, love mo isang friend ko doon. si Hindi ko wala ko yung tawagan niya yan yan. <laughs> Wala ko yan. Mga friends mo na, ano mga babae mo. Di ba lalaki ka dati? Nakapagkarat ka sa babae. Or sa mga ex mga girls. With fairness, ha? Mm, mga friends ko, sumasagot. Emotional ka ni Jayan. Emotional ako dahil, syempre sugaton niya ko dahil ko ako yeah, sa airport, di ba? Di ba, yun ang malalaman mo talaga na... Sukatan. Ay, oo. Di ba, nalaman talaga na walang ka-friend-friend ang si Baklang ko. Yes, thank you, Ren! I love you, my God. Paano na lang kung wala ka, hindi ako makakauwi talaga, Chika. chika. Ano, ano, ano, wala ka nga ano, wala ka ng friend? Yeah, walang friend, walang family. Kawawa naman ako. Buti nga ng malakas. Malakas ang Loob. kapit. Yes, malakas ang loob ko. <laughs> Malakas ang immune system. Hindi pa nagka-COVID. Ay! <laughs> So, sino tatawagan natin next? Wait. Hmm. Tsaka yung mga messenger friends ko ulit. Gusto sa messenger ulit. This is Samantha Nicole Padipa. Chika! Ano Ay, eto. Online yung preni ko. Ayan na naman guys, thank sorry, nasa construction site kami. Tumutunog na naman. Tawagan natin yung friend ko isa, si Anle. okay. Ah, ng Team Layla. Ako magkausap sa kanya. Sabihin mo ano, nawala ko yung phone ko. Hindi, sabihin ko, nasa hospital ka. Gaga, sama naman ng joke mo. Putang ina ka, spectacle. <laughs> Gaga ka. Sama ng prank mo. Oo. Sabi ko ano, sabihin mo ng ano? emergency. Ano, hindi, sabihin mo ano, yung Kasi phone mo nawala. Yung phone mo nawala. Naka, napulot mo. Walang password online. Tatawagan mo, nasan yung may-ari. Ano? Uh, ay paano? Pa, diyan ko siya tatawagan. Sa phone ko. Hindi, walang password. Oo. Paano ko tawagan? Ito, oh. Sabihin mo lang, M&M lang. Na yung, nakita mo yung phone ko. Ano ka? Um, ano, ano tawag niya sa iyo? Kilala mo ba si Je- Sir Jason? Maganon ka. Ganun. Sabihin mo may ari ka ng spa. Mm, sige, go. Sige. Pas pa ako, naiwan ko yung phone ko. Okay, sige. Ganun. <clears throat> Trina. Hello, good morning. Good afternoon na pala parang hindi sumasagot. Busy din kasi sa career. Ay, busy. Napapagod ako, hindi ko sumasagot. Tawagan na siya mamaya. Ikaw, tawagan mo. Sino? So eto, yung isa kong friend, my god, nagra-rank game sa ML. So, oh, tatawag na ako. Si eto, si Ninyo. Oh my god, shoot lang ah, ka. Go. Oo. Isa pa! O oh, sige, si Adela muna. Go. Oo friend. Diyos ko, thank you so much. Nagtawag ikaw. Gusto ka ina. Hindi pa ki ano, hindi pa ki video call. Ano